дөньяга гел икенче караш безнең халыкның. Минем иң яраткан мәзәк инде, бәлкем күпләрегезнең ишеткәне бардыр. Ну дөньяга караш турында. Үш хатын очрашканнар икән, американка, француженка һәм татар кызы. Барысы күптән түгел кеугә чыкканнар инде. Э, хәзер дискуссия киткәнне, кемнең әйбәтрәк тормышы бара? birinchi amerikanka ketgan edi o qizlar самый shapchuy bizda bo'ldi amerikada nyu yorkda men kuyovga chiqu bilan erim aytib qo'ydi motorim men aytaman meni biray bir tashlasim kelmay osharg'a pishirasim kelmay kir to'klisim kelmay biray bir tashlasa kelmay dedim shundan so'ng qizlar erimni one bir kun ko'rmayman two Ikke kan kurmin free, ish kan kurmin for, durtin çıkın ga irem robot alıp kayta birde. Hazır bütün ayıbırını da robot işlemin, bir de Шыннан соң қызып кете француженка. Франция қатындарын көз алдына келтіресіздер енді. Отыра бір мадам, моданың өзегі бит Қара кешкі күлмәктен, зор шләпә, малай шләпәдән шелтәр ілініп тұра, шелтәр тишігінен өтімлі қараш қарап тұра. Культурный енді қолда ұзынша ассалаумағалейкум алейкум қызлар. Аллаға шүкір. Ең матур той бізде болды, Парижда. Мен де күйеуге шығу білән иғым айтып қойдым. Жан кисәгім мен айтамын менім де бір ай бірді келмей. Ашарап шығасым келмей, кір өтіклесім келмей, и вообще кіріні өзің жу. Жумасаң жума дейді. Жонансы қызлар, иғымны бір күн көрмеймін екі күн көрмем үш күн көрмем төртінші күнге ерім қызметші алып қайтып берді Hazır bütün aybarınıyda hizmetçi işli, min bir aybarıda işləmim деп aytadı. Ну, тұра бара татар қызда қызып кеткен енді. Ей қызлар сүйленіп тұрасыз, ең матур той бізде болды Татарстанда, Лайышта. Мына неше Лайыш кіші барын сездім. Қазір Лайыштан келушілерді иң матур туй бездә булды. Мин дәди шитил хатыннары кебек әйттем. Минем дә берәй бер дәшлисем килми, ашарга пешерәсем килми, күрүтүклисем килми, берәй бер дәшлисе килми дидем. Шуннан соң кызлар, иремне бер көн күрмим. Ике көн күрмим. Өч көн күрмим. Дүрт көн күрмим. Бишенче көнне дә күрмәдем. Алты көн күрмим. Менә бротнадан надансын гына Сул кузым эз генә күре башлады.